Χαίρετε, τι κάνουμε, καλά είμαστε Ελπίζω να είστε όλοι καλά Όπως βλέπετε εδώ είναι η εποχή της φράουλας και έχουμε μπροστά μας κατακόκκινες φράουλες Με αυτές θα φτιάξουμε πολύ ωραίο γλυκό του κουταλιού ε, θα χρησιμοποιήσουμε το καλαμάκι για να αδειάσουμε τη φράουλα από μέσα, από το κέντρο. Βγαίνει δηλαδή το πράσινο και έτσι μπαίνει το σιρόπι μέσα ε, και γίνονται άλλο πράγμα. Δεν σας λέω τίποτα. Λοιπόν, θέλουμε για το σιρόπι για 3 κιλά φράουλες θέλουμε 3 κιλά ζάχαρη και το 1 τρίτο της ζάχαρης σε νερό και ένα φακελάκι ξινό. Λοιπόν, βάζουμε το νερό με τη ζάχαρη, με το ξινό και αφήνουμε να βράσουν 10 λεπτά μέχρι να δέσει το σιρόπι μας πολύ καλά. Ύστερα προσθέτουμε τις φράουλες που έχουμε πλύνει πολύ καλά. Πώς πλύνουμε τις φράουλες. Σε μεγάλη λεκάνη βάζουμε όλες τις φράουλες με άφθονο νερό και ένα καπάκι ξύδι και το πετάμε μετά το νεράκι και είναι μια χαρά. Διαδώστε παρακαλώ αυτό το βίντεο. Ωραία. Λοιπόν, παρακαλώ σημειώστε ότι έφτιαξα εγώ 9 κιλά φράουλες. Αφού έδεσε το σιρόπι μας πολύ καλά, βάζουμε τις φράουλες, τις πλημμένες φράουλες μέσα και αφήνουμε μέχρι να πάρουν βράση και κλείνουμε τη φωτιά. Βλέπετε πως είναι το σιρόπι μετά έτσι δεν έχει δέσει τόσο, αλλά το αφήνουμε όλη την υπόλοιπη μέρα, ας πούμε το έχουμε κάνει το πρωί, το αφήνουμε όλη την μέρα και γυρνάμε την άλλη μέρα τώρα. Και σε σιγανή φωτιά αφήνουμε πάλι μέχρι να βράσει 5 λεπτά θα δείτε εσείς με το μάτι μέχρι να είναι το σιρόπι έτσι τώρα αυτό το πιάτο ούτε ήταν σε ψυγείο, ούτε σε κατάψυξη, τίποτα. Είναι κανονικό σε θερμοκρασία δωματίου και βλέπετε έχει δέσει αρκετά ωραία το σιρόπι χωρίς να είναι ούτε λαστιχένιο ούτε πολύ αριωμένο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν σας λέω για νοστιμιά, να σας πω και το μυστικό μου λίγο, έβαλα δύο σταγονίτσες ε, χρώμα ε, ζαχαροπλαστικής κόκκινο. Ε, επίσης μπορείτε να πάρετε και άρωμα φράουλας για να ενισχύσετε τη γεύση της φράουλας μέσα στο γλυκό του κουταλιού μας. Πάρα πολύ ωραία συνταγή όταν μας αρέσει μια συνταγή, τι κάνουμε, πατάμε like και αποθήκευση για να την έχουμε στη βιβλιοθήκη μας. Και δεν ξεχνάμε να κάνουμε το καλό πως να κοινοποιήσουμε το βίντεο που μας αρέσει για να ωφεληθούν και οι φίλοι σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαστε όλοι καλά, θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας! Dite Kalesandayes